Доброго дня! Вас вітає компанія Люксвош. Зараз ми знаходимося в місті Львові. Це є восьмипостовий миючий комплекс, вулиця Луганська. Е, ось настав цей день. Е, сьогодні я відкрию вам дуже багато різноманітної інформації по комплектуючих, що ми ставимо, яке обладнання. Дуже багато моментів розповім, на які потрібно звертати увагу при виборі партнера даного бізнесу, з ким ви розпочнете свою співпрацю і так далі. Зараз ми монтуємо порохотяги. Тут є встановлений наш один із нових девайсів. Так само вам зроблю відеодемонстрацію його. Е, наразі це буде просто маленький анонс, а потім це вже буде, е, скажімо так, повний репортаж щодо цього нового девайсу. Е, зараз хотів би пройтись загалом по мийці, показати, що ми тут зробили, на якому ми є етапі, а це вже етапи завершувальні. Ми ось домонтовуємо порохотяги і будемо приступати до тестів автомийки. Ну і показати повністю технічну кімнату, з яких комплектуючих, що там встановлено, е, які ми використовуємо е, запасні частини і комплектуючі. Хочу це все вам продемонструвати, і щоб ви чітко розуміли і задавали правильні питання при виборі партнера по обладнанню. Ну що, ну що, ходімо загалом подивимося по самій мийці я вам зроблю демонстрацію, а тоді приступимо до огляду технічної кімнати. І так, тут встановлена наша фірмова реклама, реклама компанії LuxWash. Е, також хочу пройтись, показати вам банери, які ми виготовили. Одну секунду. Ось, будь ласка, банер з однієї сторони виглядає так. Зі сторони пульта він виглядає так. Тут ми розміщуємо інструкцію, як правильно користуватися, що за чим іде, як правильно помити свій автомобіль, а також застереження, що заборонено робити. Це є дуже важливо, тому що бувають різного роду випадки. А так як є застереження, користуйтеся цими даними, тому що вони вирішують дуже багато різних конфліктних ситуацій. Далі. Е, я вже на це звертав увагу, але хочу ще раз вам показати, це є червона спіраль. Е, ще раз наголошую, дані спіралі використовує тільки компанія LuxWash, е, так як компанія RM їх виготовляє суто під нас. Наші фірмові пістолети. Також все брендується компанією LuxWash. Шланги Comfort. Це Німеччина. Ми тільки їх використовуємо. Наші фірмові бокси. пантографи, система освітлення LED-лампи. Даний миючий проект ми зробили повністю під ключ. Тут встановлення всіх комунікацій, закладних і так далі виконувала наша компанія. Ось реклама. Цифри ми ще не обдирали, так як ми маємо в понеділок повішати ще дві LED-ленти. 2-3 і 3-4. Ще дві ладленти вішаємо. І тоді ми вже будемо обдирати повністю всі цифри, букви і запускати вивіску. Скажу вам чесно, якщо будете в місті Львові, заїжджайте на вулицю Луганську, це дійсно варто побачити. Дуже гарний і хороший проєкт получився. По порохотягах, ось, будь ласка, вони вже поступили в продажу, вони вже будуть змонтовані на даному об'єкті. Я нещодавно робив їх відеоогляд. Це є трьохтурбінні наші агрегати компанії LuxWash. Наші фірмові решітки. Тут використана е, технологія букви H, по-українськи буква N. Е, і зроблено все повністю по оцинкованими решітками. Дана відстань, яка тут використовується, 50 см. Чому використовується відстань в 50 см? Все дуже просто від 50 до 68 см це є ідеальне навантаження на дану сітку. Якщо відстань є більша, сітка буде прослаблятися і просідатися при наїзді колеса на неї. Даний 1 квадратний метр сітки витримує 3,5 тони навантаження. Тобто це є цілковито достатньо для того, щоб витримати навіть грузовий вантажний автомобіль. Ходімо ще на другу сторону, подивимося. А, до речі, в даному місці буде санузол. В понеділок будуть встановлювати двері і повністю е, все обладнання в туалет. Е, також в даному місті буде е, технічна кімната обслуговуючого персоналу. Ми вже змонтували відеоспостереження і камери, тобто тільки це все треба буде підключити і запустити. Аналогічно так само це буде робитися в понеділок. Ось ще одну сторону з цього боку хочу вам продемонструвати. Як воно виглядає. До речі, банери так само вже будуть всі в понеділок цеплятися. Ці два е, вцепилися, так як власнику потрібно було показати їхній вигляд. Це те, як вони будуть виглядати, чи йому сподобається. Власнику все сподобалося, ось ми їх і змонтували. Вже є заказані, і в понеділок будемо робити монтаж. Е, зараз хотів би пройтись, показати вам технічну кімнату, як всередині все є змонтовано. Але перш ніж це робити, я хочу пройтись до порохотягів, показати вам наші порохотяги, е, як ми е, що робимо, яке всередині обладнання, як воно все монтується, встановлюється і так далі. Для того, щоб ви просто собі чітко зрозуміли. Коли будете порівнювати нас з конкурентами, тому що в технічній кімнаті я розповім вам все, ви будете дуже сильно підковані в даному етапі е, про при порівнянні обладнання з нашими конкурентами. Е, ходімо до порохотяги, все вам покажу. І так, наш двохпостовий порохотяг, скажу чесно, це наша гордість, так як е, такого плану комплектацію мають взагалі одиниці компаній в світі. Тут буде стояти два таких девайса, ось другий вже на завершенні монтажа. Коротко роз... хотів би розповісти вам іменно по цьому девайсу. Значить, купюрники, кишкот, кнопки повністю все американські. З певних причин я не буду відкривати вам виробника, тому що дуже багато плагіату. Тобто фірми не розповім, е, так як, повторюся, реально багато копіюють. Е, Далі по елек, по, елек, по електриці. В нас стоїть все Eaton і Siemens. Е, по комплектуючих все Італія. Шланги італійські, манометри, система підкачки, повністю все Італія. До речі, компанії брендує так само під нас Люксвош. Шланг, до речі, робив демонстрацію неодноразово по прозгинанню. Шикарно себе повів і працює. По гелевій насадці. Гелева насадка використовується компанією РМ. Вона себе я ідеально зарекомендувала, так як е, вона має період стирання і не виробляє ні поліків, ні пластику при е, роботі чистки з автомобілем. Тобто вона має якийсь певний період старання, це орієнтовно десь квартал, можливо, 4 місяці. Після того вона йде до заміни. Не, не є дорогою, дешево, як розхідний матеріал використовується. Е, Наша фірмова тріпачка для поліків, тут нічого не міняється, замочок, просто полік побили і все. Е, всередині начинка, хочу вам продемонструвати. А саме це є підігріви. Їх стоїть дві штуки, і бокс повністю є отеплений зі всіх сторін, якщо ви звернете увагу, він є повністю захищений від зовнішніх чинників. Для чого ми це робимо? Інші компанії цього не використовують, але ми це робимо для того, щоб уникнути і унеможливити потрапляння конденсату в наші агрегати. Так як тут використовується дуже багато електрики і електроніки, е, конденсат, ви самі розумієте, він з електрикою просто не дружить, і це в деяких випадках є смертельно. Ми багато стикаємося з такими моментами, що клієнти телефонують і кажуть, що ми їм помогли, виручили, так як е, є постійний конденсат е, при покупці іншого обладнання в наших конкурентів. Е, ми цим вже користуємося дуже багато років. Е, це є дійсно виправдано, воно дуже якісно себе добре зарекомендувало. Рукомийник нічого не міняється, віджим тряпок, е, педаль з затримкою зараз на в етапі монтування. До речі, про новий девайс, що я хотів розповісти. Ми розробили систему освітлення фонаря біля порохотягів. Ось так він виглядає. Ми зараз його тут змонтуємо. Я вам відзнімлю детальне відео, демонстрацію цього фонаря, як він себе зарекомендує вечором і так далі. Він вже пройшов всі тести і він поступив вже в продажу. Скажу вам направду, ви будете дуже задоволені цими речами, так як постійно, постійно йдемо вперед і вдосконалюємося. Щось новеньке стараємося на ринок викинути. По порохотягу зрозуміло, розповім. Е, Йдемо тоді в технічну кімнату, я все вам покажу. Е, і дуже багато моментів розповім. Ходімо. І так, техкімната. Я зараз хочу пройтись вам так взагалі узагальнено показати, що тут є, що тут взагалі стоїть. Е, ми тут вже повністю все змонтували на 100%. Тут залишилося тільки поприбирати, <clears throat> повитирати пилюку, позамітати отакі дрібні, скажімо, організаційні моменти. Давайте пройдемося спочатку і до кінця я вам повністю все розповім. Значить, дивіться, це є наша двохконтурна фірмова система компанії LuxWash. Ми її перші запровадили на ринок, ми її перші почали продавати і взагалі випускати як продукт. Далі вже почали нас копіювати інші компанії, так само робити е, двохконтурну систему. Но зараз я розповім основні моменти, чому це їм не виходить, в чому є нюанси. Е, і що для цього потрібно, щоб вона правильно працювала. Е, знову ж таки, чому я це розповім? Тому що в цьому моменті вони нас не зможуть повторити, бо вона дуже сильно е, здорожчить їм їхню систему, яку вони запускають. Дійсно, наша система так само не є не є дешевою, вона є дійсно дорогою. Е, порівняно з нашими конкурентами, які використовують різного роду китайські комплектуючі, де-не-де економлять і так далі. Ну, Якщо брати взагалі в загальному по ринку європейському, ми є найдешевшою компанією. Хоча по комплектуючих ми їх всіх проходимо повністю на 100%, я це вам гарантую. Я це от зараз вам це доведу. І безпосередньо в розмові зі мною, коли ви будете телефонувати, я так само вам це все розкажу і покажу. І так, е, наша фірмова система Nordfrost. Ось вона виглядає так. Одна і друга. Чому тут стоїть дві? Зразу виникає питання. Все дуже просто. Ми розділили дві мийки на дві частини. Тобто чотири поста, які будуть працювати на ліву сторону, і чотири поста, які будуть працювати на праву сторону. Ці чотири поста з собою зв'язані тільки одним моментом: це подача води і електрики. В іншому вони є автономні, цілковито. І це є один з основних моментів. В нас не тільки по різних сторонах вони є автономні, а і кожен бокс. Тобто один пост, другий пост, третій, четвертий і так далі. Вони є всі автономні. Вони можуть працювати окремо один від одного. Пояснюю вам чому. Тому що в нас використовується, е, ось, будь ласка, зверніть увагу, тут є чотири щитка. Один щиток центральний для цілковитого управління всією мийкою. Це є електровідний щиток, який нам поставило місто, від якого ми живимося електроенергією. З другого боку, аналогічно, чотири щитка, які управляють вже лівою стороною постами, і електровідна щитова, яка управляє цілим комплексом. Тобто кожен щиток і кожен пост він є індивідуальним. Інші компанії, які є на ринку, вони це все ставлять в один щиток. Це ви без проблем можете побачити на інших відео. І цю інформацію користуйтеся при порівнянні обладнання. У нас кожне обладнання є індивідуальне. А саме, коли у вас стається на нашій мойці з одним постом, у вас конкретно стається щось з одним постом. В інших виробниках, якщо у вас стається щось в електрощитовій, припустимо, е горить. Колодка, електроколодка горить. Все, у вас просто зупиняється вся мийка. В нас, якщо це відбувається, зупиняється тільки один пост. Це перший момент. Другий момент е, по комплектуючих, які ми використовуємо, хочу вам продемонструвати. Ви побачите, що вони є всі однотипні і одинакові. Ось, будь ласка, зверніть увагу. все ідентично. Чому? Все дуже просто, тому що вони є кожен копія один другого. Тобто в нас нема такого, що в нас все розміщено в одному щитку, так як ви можете бачити в інших компаніях, а саме на цілу мийку, припустимо, п'ятипустову, три щитка. Ну це нонсенс. Просто економія йде на навіть 10 см дротику. Е, в даному етапі ви самі прекрасно розумієте. Час це гроші. Чим більше ви помили автомобілей, тим більше ви заробили коштів. Чим менше у вас простої є мийка, тим більше ви заробляєте коштів. Ми це прекрасно розуміємо, і ми йдемо ми йдемо і робимо все для того, щоб ви максимум заробляли коштів і чим побільше використовували і ставили е, об'єктів компанії LuxWash. По комплектуючих. Всі дроти, які ми використовуємо, будь ласка, зверніть, це є все е, німецькі дроти. Це є компанія Халю Кабель. Я робив демонстрацію, ви це бачили. Е, Потрібно, задавайте питання, я можу вам скинути безпосередньо самі сертифікати і так далі. Е, по комплектуючих е, це є Eaton, Siemens, Repul, е, ABB. Тобто ми тільки використовуємо якісні європейські комплектуючі. По загальному щитовій. Ось, будь ласка, вона виглядає так. Тут ще потрібно облагородити дроти, так як не підключена вся підсвітка і стовби. Вони будуть підключені в понеділок, облагородяться всі дроти, все буде працювати. До речі, в нашому випадку все управляється нашим е, центральним бортовим комп'ютером, а саме мікропроцесором. Ми управляємо всім: світлом, підсвіткою, датчиками затемнення. Е, купюрниками, часом. Ми управляємо взагалі на мийці всім. Тобто стоїть мікропроцесор, він керує всім. Сонечко зайшло, світло включилося. Людський фактор ми виключаємо, стараємося принаймні виключити на 99%. На 100% ви самі розумієте, не виходить, але по максимуму ми стараємося. Осмос. Осмос тут, осмос тут стоїть двохколбаний. Ось, будь ласка. Це є наш фірмовий осмос компанії LuxWash з нашим блоком управління. Повністю все. У нас нічого не міняється, з вам зроблю демонстрацію. На все стоїть Danfoss. Це дуже важливо, от коли ви робите порівняльну характеристику, тому що от даний об'єкт, якщо чесно, тут був проведений тендер. Цей тендер ми виграли, було е, учасників 4, 5 компаній. Ми всі 5 компаній пройшли. Е, і ми реально тут поставили своє обладнання. Тут навіть були європейські компанії, ми так само їх пройшли. Е, власник дуже скептично до того всього ставиться, е, прискіпливо до кожної позиції. Ми навіть робили порівняльну характеристику по клапанах, тобто зрівнювалися і дроти, і комплектуючі, і так далі. Тобто порівнювалося практично все. Ось ви бачите, на даному об'єкті компанія LuxWash встановила своє обладнання. По боках, чому ставимо нержавіючу? Все просто довговічність, тільки через це. Е, чорний метал ми ставимо тільки на економ варіанти, деякі люди хочуть, але ну, стараємося пояснювати і переконувати. Ну, Якщо вже реально нема коштів, не виходить, ставимо чорний. Нержавіючі працюють без проблем. До речі, тут встановлено все нержавійка. Що клапана, що помпи, перехідники, гідроударні муфти. Тут, до речі, використовується гідроударна муфта. Ми дуже рідко такі речі ставимо, але ще раз повторюся, тут був тендер проведений, тут були певні вимоги. Будь ласка, ви нас тут вже бачите. Е, по підготовці води е, все просто, це є клаковські головки, все Америка. Інші компанії аераторів не ставлять. Ось, будь ласка, він стоїть. Ми аератори обов'язково ставимо, так як в нас е, підготовка води працює в твіні. Що таке твін? Дзвоніть, я вам розповім. Е, по компресору наш фірмовий люксвошевський е, Італія. Гідрофери, все Італія. Італія. Насос для омивача стекла, бочка, закладні, комунікаційний короб. Ось все вам демонструю. От на ці моменти я хотів звернути увагу увагу. Це є кількість щитків, які використовуються на мийці. Це є комплектація цих щитків. На це все звертайте увагу. І коли ви будете робити порівняльну характеристику нас з іншими компаніями, ви зрозумієте, де є ці кошти, які ви переплачуєте. В першу чергу ви переплачуєте за свій час і за те, що у вас буде в майбутньому змога більше заробляти коштів. Е, якщо вам потрібно більше інформації, дзвоніть, звертайтеся, я дам, надам вам повністю всю відкриту інформацію максимум. Е, наразі на все добре, хай вам щастить. Залишайтеся з кращими. З вами, як завжди, ваша компанія LuxWash.